ante recentes mutationes in ecclesia latina missa semper super altare celebrabatur in quo reliquiae santorum posite erant adibebatur vero et tabula altaris gestabilis non nullis sacerdotibus presertim missionariis antiquissima enim traditio est sacrum celebrandi super sepulchra martyrum sic ut vero invenitur in missale romano sacerdos orationibus sub infimum gradum altares recitatis ascendit ad altare et dicit secreto dum altare osculatur oramus te domine per merita santorum tuorum quorum reliquiae hic sunt et omnium santorum ut indulgere digneris omnia peccata mea amen nostris autem diebus eh, in ecclesiis recentius edificatis seped est altare reliquias continens. Lege autem non obligante, pietate quidem requirente, confecimus antimension, quod est linteum consecratum loco tabule altaris a Grecis adibitum, in cuius angulis santorum reliquiae sunt. Concessit autem justa et gravide causa, Papa Pius Duodecimus, sacerdotibus latinis usum antimensi pro petra sacra. Propteria ex Batavia reliquaria duo emimus, cum reliquis santorum martyrum Cornelii Pape et Georgii. Gratias vera agimus domine nuntie, fratris Georgii uxori, quam nunc spectatis suentem in antimensio saculum quo reliquiaria reponantur legimus in catalogo liberiano Cornelius annos duos menses tres dies decem a consulato decio quarto e decio secundo usque gallo et volusiano sub episcopatu eius novatus extra ecclesiam ordinavit novatianum in urbe roma et nicostranum in africa hoc facto confessores, qui se separaverunt a Cornelio, cum maximo presbitero, qui cum Moise fuit, ad ecclesiam sunt reversi. Post hoc centum cellis expulsi. Ibi cum gloria dormitionem accepit. Hoc autem scripsit Santus Hieronymus in De Viris Illustribus. Cornelius, Romane Urbis Episcopus, ad quem octo Cipriani extant epistole, scripsit epistolam ad Fabium Antiochene Ecclesiae Episcopum, de Synodo Romana, Italica, Africana, et aliam de Novatiano, et de his qui lapsi sunt. Tertiam de gestis synodi, quartam ad eundem Fabium valde prolixam, et novatiane hereseos causas et anatema continentem rexit ecclesiam annis duobus sub Gallo et Volusiano, cui ob Christum martirio coronato successit Lucius. Fere nihil scimus de Santo Georgio, in martirologio vero romano legitur, Natalis Santi Georgii Martiris, cuius illustre martirium, inter martirum coronas Ecclesia Dei veneratur in libro vero cui titulus Legenda Aurea a Jacobo de Voragine legitur historia de Santo Georgio et de pugna cum dracone, quae licet interpretari sicut pugnam adversus potestatem diaboli, in qua Christianus eh, fit victor per gratiam Christi. Nunc autem spectate reverendum dominum Federicum Masutti, FSSP, cui gratiam habemus eh, benedicentem antimension erga formulam in rituale romano. Qui feci cielo e terra, et con spirito tuo. Maestatem del Dominium Militari imploramus, ud lentium hoc ad suscipienda, <clears throat> popoli tui non era preparato, per nostri humilitatis servicium bendicere, sanctificare et consecrare dignis. Ut super sanctum sacrificium tibi offerre valeamus, ad honore beatissimi virginis Mariae Santorum, Cornelii et Georgii, coronalicuias in eo reposumus et omnium sanctorum et preste ut, ut per ec sacro santa misteria vincula peccatorum nostrum absolvantur, macule deleantur. Veni in petrentur, gratie, acuiantur, quatenus una cum santis et electis tui servitem percipere mediamur. Reum den Christum Dominum nostrum. Amen.